Pozdrav svima ljudi, danas odgovaram na vaše pitanje što ste poslali za Q&A. I bilo neće nekih malo komentara, sad ću vam na sve komentare. E, prvo pitanje, koliko imaš godina? Godina, e, e, imam 13, odnosno to mi 14, parçacılar zırhlısı aydın zırhlıkan Glücklich such dress oder others. e essa is BH. Alien BBH alente o trio atlocácio. Erente o da APSM. É Alien Niger is Grayson is Shack. Жвелицас. Август знал, что это, это меня Шевель. И э, то это питание Элба. предоставляли питание, живите раки или с ними на фону, рете, потому что с уже фон или na mě puste. Upudu. Vozič,